Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah tumor yang bersarang di lubang hidung bagian dalam menggantung ketenggorokan bahkan hampir menutup lubang tenggorokan cukup mengganggu pernapasan dan mengganggu masuknya makanan juga air ke dalam tenggorokan kini dengan izin dan kuasa Allah tumor tersebut telah lepas dan untuk selamanya insya Allah tidak akan kembali lagi. Ceritanya, tumor yang bersarang pada bagian pada lubang hidung maaf lubang hidung bagian dalam saya itu adalah awalnya ya saya batuk-batuk batuk-batuk itu di saat batuknya itu ya agak keras keluar keluar dari dalam masuk mulut bagian depan sini jadi menutup lubang yang ada apa tuh lubang mulut menutup lubang mulut sehingga saya sulit bernapas saya masukin ke dalam lagi waktu itu saya tidak tahu ini daging apa gitu saya kira itu adalah amandel karena saya belum tahu persis apa amandel itu ya cukup mengganggu tapi belum begitu mengganggu waktu itu karena ya belum menutup sampai bawah waktu itu. Lama-kelamaan cukup mengganggu juga pernapasan, bahkan ini urat-urat yang ada di sini kencang-kencang. Terkadang agak pusing di kepala, terkadang pusing di kepala. Terkadang urat itu urat yang ada di bagian leher dan kepala itu hampir kaku. Ada orang yang mengajak untuk berobat. Saya waktu itu punya punya apa polip di sini. Daging yang tumbuh di lubang hidung. Tapi bukan yang itu, bukan. Bukan tadi. Salah satu pengusaha mengajak untuk berobat ke tabib. Dia juga ingin mengobati istrinya ke sana. Karena menurut dia di sana ya ada apa ya tuh? Pengaruh positifnya. Berobat ke saya, alhamdulillah baik. Saya saya diperiksa oleh tabib tersebut. Ada polip dan ini yang di bagian dalam itu itu bukan abadal kata itu tumor saya tidak sanggup katanya ini harus ke dokter, harus dioperasi. Saya tidak sanggup, katanya begitu. Tapi saya akan mencoba mencobanya. Tapi kalau memang tidak mau ke dokter, saya akan mencobanya. Tapi sepertinya harus polip dulu, tidak bisa sekaligus. Polip juga ya dia mencoba menyembuhkan polip saya. Ini tidak bisa diambil semuanya separuh iya separuh ada dikeluarin ya tahu pakai apa saya dikorek-korek pakai tisu makan itu tisu apa tisu ya habis makan itu buat lama makan itu korek-korek sampai keluar darah ya terus dibungkus oleh tisunya sampai ia membacakan doa keluar juga separuhnya walid yang tumor ini tidak tabib itu melawarkan, melawarkan obat harganya waktu itu ribu. saya beli dua beli dua mencoba aja saya mencoba ya itu obat tetes yang dibikin dari daun nangka Saya saya ya keluar darah dari bagian mulut saya tidak tahu saya agak panik sedikit karena waktu itu saya tidak tahu saya tidak dikasih tahu reaksinya bagaimana obat itu nggak dikasih tahu seperti itu juga di petunjuk di obat itu ada petunjuk tapi tidak ada petunjuk seperti itu tidak tidak ada yang mengatakan pengalaman-pengalaman memang testimoni ada tapi tidak ada yang pernah mengatakan seperti itu saya akhirnya berhenti tidak meminum obat itu lagi ya saya takut bukan takut mati tapi takut itu ada apa tuh eh, kelebihan dosis ataupun itu bukan obat yang baik untuk saya itu ya saya saya ingat gitu ya ini ber, lama kelamaan lama kelamaan sampai empat tahun lima tahun itu terkadang saya tidak bisa tidur bernapas pun agak sulit. Makan pun kadang keluar lagi. Terkadang makanan bersarang di bagian tenggorokan. Terkadang keluar dari hidung nanti. Seperti nasi apa itu. Jadi cukup mengganggu untuk masuknya makanan. Bernapas juga seperti itu. Saya tuh belum bilang ke siapa-siapa, istri saya juga. Saya nggak bilang, saya punya penyakit itu. Ke ibu juga, ibu saya juga nggak bilang terus lah saya agak ya saya agak keperluan saya bilang sama istri saya kalau saya tidak bisa karena nggak bisa bekerja saya apa tuh lemes itu mana lemes tenaga hampir nggak ada itu terus saya bilang kepada istri saya saya bilang minta doanya kepada orang tua saya terus saya mendapatkan petunjuk, mendapat petunjuk dari buku. Saya baca buku, buku tentang madu. Di sana ada pengobatan dengan madu, ditambah wortel. Terkadang saya membeli madu, ditambah wortel. Terkadang saya pakai wortel, coba pakai wortel karena ya keuangan jadi saat tidak ada itu. Karena banyak kebutuhan yang lain. Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah, yang sampai apa tuh urat kenceng-kenceng ini kadang agak kaku gitu agak kaku agak, agak kaku kalau apa menoleh juga agak, agak, agak kaku sulit bernafas agak longgar tuh agak longgar longgar sedikit tapi itu lama lama saya berobat dengan wortel baik tapi juga itu tenaga alhamdulillah dengan minum wortel itu biasanya seperempat kilo saya parut yang pakai blender saya peras airnya lalu di, saya minum Kalau alhamdulillah itu agak longgar pernapasan alhamdulillah saya terganggu maka juga tidak terganggu alhamdulillah alhamdulillah tapi itu tidak sembuh-sembuh cuma mengurangi sedikit ya sepertinya kalau memang sudah itu saya mungkin itu bukan bukan obat untuk saya untuk sembuh dengan sebabnya itu mungkin itu sengaja Allah memberikan ilmu kepada saya dengan cara memberikan penyakit seperti itu dia terakhir sebelum saya sembuh saya ikut pengajian bulanan di pesantren yang pernah saya mengaji di sana ada patungan patungan untuk acara peringatan hari besar para ya para alumni para uni patungan ada ya baru di dimusyawarahkan belum nasib patungan tapi saya waktu itu bawa uang Dan seribu saya tidak tahu di rumah ada buat beli beras atau enggak saya beli dua puluh ribu kalau enggak salah saya cuma punya uang dua ribu di rumah enggak punya uang lagi buat keluarga keluarga eh, empat anak istri satu buat dalam angka keluarga juga nggak ada coba ada dua ribu saya kasih saya kasih saya dengan dia saya yakin kotu tanpa obala saya ingin hilang dari penyakit bukan karena saya tidak begitu sabar karena saya ada yang harus dihadapi saya belajar para santri juga belajar anak-anak suara saya tidak jelas di saat mengajar kurang jelas satria dua tahun ya tiga tahun yang empat tahun ada besar saya itu ya mereka mungkin bersabar kalau sudah terbiasa dengan sama saya ya mereka mereka mungkin agak paham tapi kurang jelas mungkin juga karena yang bicara gak biasa sama saya gak bisa bicara gak bisa dan nggak biasa bicara sama saya banyak orang yang tidak mengerti apa yang saya katakan itu nah dari dari itu saya Iya, sekali sembuh bisa sembuh karena saya itu bergula saya saya kira itu bergula untuk memberikan pelajaran seperti mengajar belajar kita kuning ya biasanya gitu kak jadi kasihan kepada orang-orang yang mendengarkan saya takutnya salah paham itu tapi salah paham apabila saya mengucapkan bim bak kedengarannya pak Ambil juga karena dia abil. Itu seperti itu. Sekarang bagaimana? Jelaskan agak jelas sekarang. Polemik masih ada. Tapi kecil. Nah saya pingin berbahasa sekali. Makanya punya uang walaupun sedikit. Eh, ini sedikit. Tapi mudah-mudahan Allah bukan menerima sedikit, masalah sedikit dan banyaknya. Saya yakin Allah akan menerima. Saya yakin keterangan ada keterangan keterangan as-sodakotu tanfa'ul sudah sodakoh itu bisa menolak bala saya yakin adalah bagian daripada bala walaupun ya kalau kita yakini adalah semuanya adalah merupakan kelibatan karena dengan berbagai penyakit Alhamdulillah saya dikasih ilmu yang tadinya tidak tahu nah saya kasih dosa ribu setengah bulan kemudian atau satu bulan saya kurang tahu waktu ya sekitar segitulah biasa kalau saya pengen belajar para santri saya membaca dulu betul mutolaah dulu diulang-ulang nah waktu itu saya mau belajar kitab fatul Mu'in saya membaca ya juga membaca sarahnya i'alatul talibin di saya dijelaskan bahwa air jam-jam itu adalah lima suri balah. jadi untuk uh, suri balahu dibilung jajam itu untuk apa saja tergantung tujuan kita ya kalau haus ya itu menjelaskan air ya kalau kita agak lemes pingin kuat minum jajam, insya Allah kuat loh kalau punya penyakit di sana ada penjelasannya juga dalam nabawi ada itulah bagian daripada pengobatan ada penyakit maka akan sembuh saya yakin itu adalah hadis nabi saya yakin akan sembuh saya husnudur kepada Allah waktu itu saya yakin dengan semua hadis kursi ala inna dan abdibi aku itu adalah bagaimana prasangka hambaku terhadap prasangka hambaku terhadap aku. Jika husnudon maka Allah baik juga. Jika jika jelek sangkanya ya seperti itu. Saya baik sangka pada Allah, maka saya akan sembuh. Saya yakin bahwa Tuhan Nabi adalah benar. Nah, saya beli satu liter minum satu liter kira-kira lima gelas lah kurang lebih kira-kira lima gelas lima gelas saya minum seperempat gelas tapi tidak ada pengaruhnya saya tambah dosisnya sampai sepertiga gelas kurang lebih atau setengah gelas saya tambah dua hari sekali kami sel ya yang namanya lima gelas coba berapa hari paling coba lima hari habis tapi sebelum habis itu, ya tiga hari harinya, ada reaksi. Darah keluar dari mulut. Tapi saya tidak tahan bau baunya darah itu dan bau habisnya itu. Saya bilang, jadi saya, ya Allah, jangan keluar dari mulut. Karena saya yakin bahwa Allah sanggup menyembuhkan saya tanpa harus keluar darah dari mulut. Tanpa harus keluar darah dari mulut Karena saya gak tahan Saya berhentiin dulu Besoknya Setelah berarti satu hari atau dua hari Saya minum lagi Minum lagi Keluar darah dari hidung Ya karena setengah jam lah Menetes, menetes terus keluar Setelah setengah jam Nah darahnya berhenti tidak keluar seberapa jam ada lagi keluar terus keluar lagi sampai uh, bangun tidur juga kalau bangun tidur itu darah itu mengumpul di sini di hidung jadi kelihatannya darah itu membeku tuh darah itu hitam membeku bersih saya bersihin itu nah saya tidak punya untuk membelinya lagi saya akan terusin saya pengobatan kata saya ini agak berubah agak mulai sedikit uh, menggantung kelihatan ujung bagian bawahnya tadinya tidak tidak ada kelihatan ujung bagian bawahnya dia kelihatan lubang yang tenggorokan mengatakan terus ya tidak punya uang. Setiap hari keluar darah dari hidung, keluar darah apa tuh? Keluar darah bubuk darah yang kehitam-hitaman. Saya beli lagi, keluar darah lagi. Terus kelihatan kecil-kecil sampai memerah, berubah yang tadinya seperti lidah ini warnanya berubah menjadi warna darah kehitam-hitaman. Wah ini reaksinya bagus kata saya, saya yakin. Terus seberapa jam setelah jam sekali terkadang keluar dari hidung darah yang hitam-hitaman juga mungkin ini keluar dari bagian tubuh di jakarta saya gitu saya yakin seperti itu sampai habis ya dua liter kurang lebih dua liter lah Alhamdulillah ya, sudah habis itu belum belum belum bapak belum lepas tumornya tapi berubah tumornya berubah berubah keputih-putihan berubah putih seperti gaji yang ada di apa tuh di daging itu daging kambing seperti itu berubah kadang sisa-sisa makanan kalau ya bakal yang ada warna kuning berarti ya ada ya ada warna kuning ya nempel di sana nempel di sana terus ya agak mengecil agak mengecil agak mengecil ya sebesar gini mengecil kalau ya besar sekali mas ya menggantung sering masuk ke mulut bagian dalam terganggu juga karena e, lubang ke mulut itu tertutup ya Allah ini cukup mengganggu saya kata saya gitu saya yakin tapi Allah akan menyembuhkan saya sembuhkanlah dengan cepat beberapa jam kemudian pluk lah lepas tubuhnya pluk ke tenggorokan Barajo saya bilang baik nah, kayak eh, gitu kan gituin keluar akhirnya nanti saya akan uh, apa saya akan perlihatkan ya saya sengaja kan supaya uh, mengingat akan kekuasaan Allah itu bisa rasa, bisa tasakur kepada Allah mudah-mudahan nah, Alhamdulillah keluar Alhamdulillah mudah-mudahan tidak kembali lagi bersarang di tumor yang bersarang di lubang hidung bagian dalam menggantung ke tenggorokan sampai hampir ke tenggorokan sehingga makanan yang masuk dari mulut ke tenggorokan itu cukup terganggu juga pernawasan cukup terganggu saya kadang nggak bisa tidur kadang sambil duduk gitu kadang tidur juga kalau terpas sambil duduk Alhamdulillah dengan izin dan kurdat Allah kekuasaan Allah Allah maha kuasa yang seharusnya menurut tabib itu harus dioperasi saya tidak sanggup mengobatinya Alhamdulillah saya juga tidak sanggup tapi Allah yang sanggup Allah memudahkan mudah-mudahan eh, ini jadi inspirasi bagi siapa saja Ternyata saya dengan penyakit dan kesembuhan tersebut Alhamdulillah diberi ilmu Mudah-mudahan jadi ilmu bagi yang lain Jadi keyakinan bahwa hadis Rasul itu benar Apa yang diucapkan ulama waktu hadis Nabi itu adalah benar As-sodakotu tanfa'ul malah Dan tentang hadis air jam-jam yang ada dalam kitab I'alah Nanti saya insya Allah akan perlihatkan bagian mana keterangan yang ya, insya Allah saya akan perlihatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh